Инфракрасные керамические лампы применяются, когда нужен точечный нагрев небольшой площади. В данном примере лампа мощностью 150 Вт находится на расстоянии 40 см от поверхности. Температура в центре поверхности составляет 33 градуса. Температура на расстоянии 20 сантиметров от центра составляет 30 градусов. Температура поверхности лампы составляет 370 градусов. <clears throat> Одно из достоинств применения керамических ламп является простота монтажа. То есть они вкручиваются в обычный патрон Е27. Вкручивать лампы можно только в керамические патроны, потому что поверхность лампы может нагреться до 400 градусов Цельсия и выше. Конструкция лампы представляет из себя резистивный провод, который встроен в керамику. Провод разогревает керамическую оболочку лампы, а уже от нее тепловое излучение попадает на поверхность. Керамическая поверхность плоская и лампа полая внутри. Большая часть теплового излучения идет вперед. Излучению назад препятствует полый тепловой барьер – Поверхность лампы покрыта керамической глазурью, что дополнительно предохраняет лампу от пыли и влаги. Для увеличения срока службы и уменьшения температуры поверхности лампы, данные лампы желательно использовать с регулятором мощности. Лампа 100 Вт, начальная температура 22 градуса. Мощность 10%. мощность 50%. Сто процентов мощности. мощность лампы 200 ватт. начальная температура 22 градуса. Десять процентов мощности. 50% мощности 100% мощности. Второй способ. Можно подключить две лампы последовательно и также увеличить срок службы и уменьшить температуру поверхности лампы. Лампы должны быть одинакового номинала тогда температура на поверхности будет примерно одинаковая. В данном примере я подключил две лампы мощностью по 150 Вт. Если подключить лампы разного номинала, то температура на поверхности ламп будет разная. В данном примере с правой стороны лампа мощностью 150 Вт, а с левой стороны мощностью 200 Вт.